terciptaku Cinta tuh buta tak lebar Kau bunga yang aku petik Ku harap kau makan Buat selamanya Buat selamanya luas tamannya Ku bukan macam yang lain Janji bodoh tapi lelah curang Itu bukannya aku Itu bukannya aku, yeah Kau pemata yang sumpah mahal yeah Sumpah nak naga dia tak perfect harap kau tahu Bukan jenis kuat cemburu Hanya kau saja yang ku mau Ku mau nak bagi tahu Yang aku tak perfect Benda ni kau wajib tahu Cinta tubuh tetap selamat